M-a strigat cineva? A, tu erai, bună! Sunt Silviana Vișan Carter, actriță și trainer de exerciții de improvizație și mă jucam adineauri, visam... Oh, chiar sunt lângă o înghețată, visam că mănânc înghețată. Da, mă joc, mă joc pentru că te aștept sâmbătă, 17 octombrie, orele 15, la mine în sufragerie, să vorbim despre visare. Uh, copilul intră în general într-o stare, stare de visare și părintele câteodată se uh, îngrijorează că poate copilul se duce prea mult într-o uh, lume a lui și poate nu mai e conectat cu sine așa de tare și nu mai e prezent. Dar nu e nicio problemă. Sâmbătă îți arăt cum mă joc eu și cum intru eu în lumea lui, ca apoi el să vină în lumea mea reală mult mai ușor. Și acum am vrut să mă joc puțin, să uh, mă joc cum că eu uh, dorm și visez. De fapt, uh, este foarte ușor și nu rămâne decât să vii sâmbătă. Dacă îmi scriu un mesaj, o să-ți trimit toate detaliile acolo. Ce zici, vii? Ceau!